आज अपन को किसी भी हालत में जाना है मतलब जाना है हीरोइक पर इसलिए अपन अच्छे से मतलब एकदम छुप के सर्वाइवर कर रहा है गेम के अंदर इसलिए अपन छुप छुप के एकदम जोड़ के नजदीक से अपन आराम से खेल रहा है समझ रहे हो ना आप यार अपन को जाना है मतलब जाना है अपन को हीरो पर ये भूसरी वाला कहा पर कहा अबे कब से मदर चोट झूला झूला रहा है मेरे को अबे छोड़ दे बज गया बज गया मेरे को लगा आप बंदा मारने तक ये अपन को छोड़ेगा नहीं बूढ़ा के मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर ही रहा था चलो कोई बात नहीं आखिर अपन ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आ चुका है बंदा इसे अपन आसानी से मारेगा भूसरी वाले मर जाए मर जाए अपन के पास सैली सर इसको लगा अपन आगे है पर कोई बात नहीं अपन इसे अच्छे से चालाकी करके मार हैं भाई लोग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इसे बोलते हैं सर्वाइव करना है और आप खुद को सीखना है तो अपने वीडियो देख